belum kelihatan sih lokasi bawah tiba-tiba ada ya. Tuh kan bener. bener kan dua squad dua ya? dua ujungan det Tamret iya. Ngepet nggak ada senjata. Panget. Ya. Target locked. Kamar cewek. Gue, gue peden error. ah. Woi, apa peden error teh? Goblok. Woi teh. Halo. Ah, apa bunyi ya? Nah, Bisa, Duran? Why are you running? Eh, Bantu gue sini. Eh, tembak, John, John, John. Tembak. belakang ngeras gue ini wah jauh lagi mati semua Target locked sorry bang ini noob nggak tadi oke okay. thì đấy tao đây cái lửa gue, mình nó cứ ở bên đó này pas pas ih nama pula ih oh pula halo guys eh tembak John John John tembak udah gue tembak John tapi dia bilang temenan aja Mas may pangit ka. Guys. Kami. Tayo, tayo, tayo. gue gobok gue gobok gue gobok Gambar yang epic kan memang. Ya, karena itu. Baru bawa tayo.